несколько равных частей, в данном э, случае на 7 хвостиков. Будем плести косы и делать прическу. Плетем колосок. И все косы у нас будут плетены колоском обыкновенным простым колоском. Захватываем следующую прядь. Нижняя вот у нас. Далее опять подхватываем свободные волосы. И так далее. захват. С другой стороны также захватываем. нижний прядь у нас остается. Дальше. Сейчас мы соберем все это в хвостик. Оденем резиночку и будем выплетать дальше. Немножечко вот так мы можем продернуть прядки, высвободить для пышности. для объема. Можем и здесь немножко. И здесь. Вот так. Резиночку. резиночку соберем. плетем дальше. Здесь мы будем уже плести на выворот косу. Таким образом, протаскивая немножечко прядочки, мы придаем косе объем. Мы можем по-любому. Можем ее целиком как бы раздвинуть, а можем несколько прядей. Например, как вот эту я сделала. Вот, вот так вот. Это значение у нас из разных косичек будет прическа сформирована. Вот так вот. Осталось у нас два хвостика. Все остальное мы, видите, проплели уже. Наклоняемся. И это тоже снизу плетем вверх. Колосок обыкновенный. обыкновенный колосок. Так вот. все. мы начнем. Тут три прядки у нас в хвостик собраны. И четыре косички, вернее э, косы. И четыре косы тоже хвостик. Сейчас из них будем что-то создавать. Вот можно немножечко вот так вот раздвигая. Нет, заколку. фиксируем. Эту ну, прядку тоже польем. Фиксируем лаком. Немножечко распушим. И тоже постараемся уложить. Хвостики будем прятать. А потом посмотрим, что сделаем из хвостика. Так, следующее. Мы можем с этой стороны немножечко из нее хотелось вот такую пальмочку сделать. Сейчас попробуем. Я ее туда провалила поглубже и фиксирую заколочкой. Заколочкой. Теперь лаком. Немножко распушим наши вот эти хвостики. Она допускает любых тематических украшений, будь то осенний бал или, например, карнавал цветов. Из семи косичек вы можете взять любое количество косичек и как развита фантазия.